Shinichi, no sé qué te pasa. Pareces deprimido. Ya no pareces tan duro. Debe ser... que aún soy humano. Bueno, no sé qué decirte. Vivo en tu mano derecha, pero no soy tu padre. Y no tengo sentimientos humanos. Estoy un poco cansado. Yo, en cambio, estoy en plena forma. Miggy, ¿me escuchas, Miggy? Sí. Sí que te escucho. ¿Por qué parasitáis humanos y los coméis? Los humanos son la especie más fuerte de este planeta. Por lo tanto, seguramente, si hubiéramos venido al Cretáceo, habríamos parasitado el cerebro de los dinosaurios. Cuando no hayan más humanos que... ¿Queréis? ¿Os lo comeréis entre vosotros o qué? Bueno, estoy un poco cansado. Me voy a dormir.